Vielleicht noch ein ähm, bisschen was Organisatorisches vorab. Ähm, wir haben keinerlei Auflagen für diese Veranstaltung im Hinblick auf Corona. Ähm, dennoch die, ähm, der Hinweis, äh, gerne auch Abstände einzuhalten, wo dies nicht möglich ist, vielleicht dann eben auch eine Maske zu tragen. Aber das nur ganz einfach als ein ähm, Hinweis.